ጤና ስጥልኝ የኢክቤ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ከሀገር ቤት በመጣ ማርና በአናናስ በጣም ቆንጆና ጤናማ የብርዝ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቢያለው አብራችሁን ቆዩ። በሀገር ውስጥም በውጭም ላላችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መልካም አዲስ ዓመት እየተመኘው ቪዲዮን እያያችሁ like፣ share እና comment እየሰጣችሁ ለምታበረታቱኝ የዩቱብ ቤተሰቦች በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። በርዙም በአናናስ እና ከሀገር ቤት በመጣ ማር ነው የማዘጋጀው። ማሩ አንድ ኪሎ ያክላል። ምንም ስኳር ያልተቀላቀለበት ንጹህ ቢጫ ማር ነው። አናናሱን አጥቤን ያዘጋጀሁት ልጬ ቆራርጬና በጁስ መፍጫ ፈጭቻ አዘጋጀዋለሁ። የቆራረጥኩትን አናናስ በጁስ መፍጫ ውስጥ አድርጌዋለሁ። አንድ ኩባያ ውሃ አድርግና ፈጭቼው መለሳለሁ። አናናሱን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼዋለሁ። ያዘጋጀውትን ማር አምስት ሊትር በሚዝ ባሊ ውስጥ አደርገዋለሁ። ማሩን ቀዝቀዝ ያለ ቦታ አስቀምጬው ስለነበር ጠንከር ያለ ማር ነው። ሁለት ሊትር ውሃ አፍልቼና ቀዝቀዝ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። በጣም አልቀዘቀዘም፣ ለብ እንዳለ ነው እስካሁን። የተወሰነውን ውሃ ባሊ ውስጥ አደርግና ማሩን በጠብጠዋለሁ። ውሃው ለብ ያለ ስለሆነ ማሩ ቶሎ ነው የተዋሃደልኝ። ማሩን ብቻ በጥብጨው እንደምታዩት በጣም ቢጫ ነው የሆነው። ምንም አይነት የምግብ color አላስገባሁም። በጥብጨው ጨርሻለሁ። ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን ያናናስ ጁስ አስገባና በ spatula አዋህዳቸዋለሁ። ብርዝ ውስጥ ምንም አይነት የምግብ color ሆነ እርሾ አልጠቀምም። ይህንን ብርዝ ልጆች ከሁለት አመት በላይ የሆኑ ልጆችን ቢጠጡት ምንም ችግር የለውም። ልክ እንደ ጁስ ማለት ነው መጠቀም ይችላሉ። የአናናሱን ጁስ ከማር ብጥብጡ ጋር በደንብ አዋህጃቸዋለሁ። እየቀረው ነው አስገባና አንድ ላይ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ብርዙን አሁን ፍሪጅ ውስጥ አላስገባውም። ለሶስት ቀን እዛው ጠረጴዛ ላይ kitchen ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ብርዙ ከሶስት ቀን በኋላ ይሄን ይመስላል። እንደ መፍላት ነገር ብሎ ሰፈፉ እንዳለ ከላይ ነው ያለው። ከስር ጥርት ያለ ብርዝ ነው የሆነው። ከላይ ያጠለለውን በማንኪያ አነሳና ቦንፊት አጥልየው መለሳለሁ በዚህ ሀገር ማር ስትሰሩ እንደዚህ ብዙ ሰፈፍ አይኖረውም። እዚህ ጋር ግን የአናናሱም አለ አንድ ላይ ከብርዙ የተወሰነውን አጥልዬ ዛሬ እንጠጣዋለን። የቀረውን ፍሪጅ አስቀምጠዋለሁ በምንፈልግበት ሰዓት ከፍሪጅ አውጥተን እያጠለልን መጠጣት እንችላለን። በጣም ቆንጆ የሆነ የብርዝ አሰራር ነው። ከለሩ ራሱ ልዩን የሆነው። ምንም አይነት የምግብ ከለር የለውም። እርሾም አልገባበትም። በጣም ቆንጆ ብርዝ ነው። ለአዲሱ ዓመት ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። በሀገር ውስጥና በውጭም የምትኖሩ ኢትዮጵያን በሙሉ በያላችሁበት መልካም አዲስ አመት እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ደህና